السلام عليكم البنات كي لاباس عليكم مرحبا بكم عندي في القناه اليوم ان شاء الله نشارك معكم الملاوي كيجيو زويونين البنات يجيو فنين نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير عندي هنايا كيلو ديال الفص طب وكيلو ديال الفص حرش نص كيلو ديال spéciale. الملحه واحد شويه ديال السنيده على حساب اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش انا غنجيب الماء دافي باش نعجن جبنا الماء دافي بنات نعجنو نخلطو الفينو مع فوس بشويه نجمعوهم تحاولوا ما تكثروش الماء بنات باش يجيكم تبقى العجينه قاصحه الملاوي تيبغيو العجينه تكون قاصحه غنجمعها ونرجع معكم البنات إيه، بغيت ندير واحد شويه صافي برك عليها ما تقدرش تزيدوها الماء صافي برك عليها هكا نغطيها ونخليها ترتاح عاد ندوزو نقطعوها دانا الزيت باش نقطعو به عندي مي فهاد القياس البنات هكا صغار نقطعهم كاملين نخليهم يرتاحو صافي نبداو نشكلو فيهم كملنا البنات التقطاع ديالهم غادي نخليهم يرتاحوا هاي الزبده دابت لينا غادي نديرو نشكلو فيها هنايا الفينو البنات غادي فيه واحد الخماره غنزيد هنايا الزبده والزيت غندير الزبده الفينو حدايا تلصيح غنهز واحده اخرى شويه الزبده من فينو دابا غنبداو باللي اللي بدينا البلمه الاولى نرجعوها لهنا صافي نخدموها شويه ديال الزبده فينا صافي ونبداو delizia الزيت باش ما يبقاش كيسخن لينا dedans. Et puis non. Et non. تقريبا مش بزاف ايوا خوفه شويه هاز كميه كبيره نتوما يمكنكم ديما نص ديال المقادير هادي ندير هكا ندير كيرتاحو كيجينا ساهلين بزاف باش نوجدوهم مابقاوش يعطلونا fino كنقلعها حتى كلها كثر الزبده بزاف باش ما يجوش ميدمين غير شويه وصافي يجيو مرقين وصافي اللي بالامكان ديالو يدير الزبده المزيانه يديرها هي كتجي لذيذه فيهم وكتجي فيهم زوينه التيست تاعهم وندوزو باش نبداو نطيبو بس مقصتوش بزاف مدهنو مدهنا ما والو ديك الزبده اللي فيهم وداك الشيء صافي هو غادي يطيبهم كاين تحطوها قلبوها ملاوي تيبغيو يتقلبو بزاف باش يجيو زوينين صافي طابت ونحيدها هادي طابت ونحيدها وندير واحد اخرى اما البلاوي البنات اللي صوبت معاكم راه تيجيو فنين نتوما نتوما تيجيو مرقين تيجي غزالين وبالصحه والراحه بارطاجيو مع الاهل الأحباب ديالكم وشكرا على المتابعه ونتمنى لكم آه، عواشر مبروكه والله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والعافيه والرزق وكل ما كتمناو لكم ولوليداتكم وبالسلامه عليكم ما تنساوش اللايكات البنات